гамбургерден бирди берчи дагы бирди берчи рахмат э. былтыйган былтык үйдө тамак жасап күтүп атсам карасаң гамбургер жеп жыргап жүргөн жок бул аябай даамдуу мына жеп көрсөңүз мына қиратып тұрсың не мен тамағым ана дамды болып кетіп тұр да иә менікінен мына дамды екен жеп көрсең енді жеп көрсең ей азыр өзіңді гамбургер қылып салбайын азыр ей әйгерім жеп көрсең мына Thank you.